Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看我们这一次的节目。今天的前世今生要跟大家分享的故事是誓言。但是在我们开始之前呢，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，你才能在第一时间收到更新的通知哦。 在我们上一集的索命连环梦当中的孕妇老师有问大家，你们猜猜看，她在这一世是带了什么样的因果呢？很多人呢在下方的留言说，老师她会不会是张太太在这一世的婆婆，或者是先生呢？还是可能可不可能是他们后来在这一世领养的孩子？其实老师来这边公布一下答案。 都不是哦，这个在这一世的这个孕妇呢，她跟这个产婆其实并没有太大的连接，因为她很快就被赶出去了，所以她这个怨呢并没有结的这么的深，反倒是呢，她这个连接跟食物结的比较深，还有跟她后来为了求生存这件事情呢结的这个。 这个连接比较深，因此他在这一世呢，他们两个其实是陌生人，有没有蛮意外的？而且呢，在这一世，他的这个病因呢会比较重，也就是他会有厌食症，肠胃是比较不好的。他的手呢有富贵手，那个皮肤呢，哦，手指间呢比较容易会有剥落的一个状况。好。 那接下来呢，就让我来开始分享我们今天的主题：誓言这个小故事。那首先呢，在这个故事呢，就是主要就是我们的这个天雅居呢，来了一位这个大概二十出头的一个女性朋友。那她来找老师，想要问感情。那来问感情其实是蛮正常的，但是因为她跟我说：“老师，我有对象，可是我想要问我的正缘什么时候要来。”这蛮奇怪的，对不对？ 所以我说，那你这样子问，感觉是有点猫腻。你要不要同时招来？他就说：“好吧，老师，我就跟你说好了。其实我是被包养的，我是小三。那我也很清楚知道这是不对的，我知道这不是长久的。所以我想知道我怎么样可以跟他切了，因为我知道他对我太好了，所以我真的一直放不下，也。” 我想知道怎么样才能够跟他断。那我就说，那不然我们就来看看前世今生好了，看看到底是过去什么样的因果让你们现在你一直放不下这段感情。那我们在画面里面呢，就看到了一对父女正在道别。这个父亲呢，装了一整船的货品呢，准备呢要出航，要去经商。这一去呢，就一年。 那这过程当中，他当然都有捎信回来，说他的状况怎么样子。那后来父亲的信中呢，有说他在当地呢结识了不错的女子，然后也迎娶了当地的这个女生。那这个新的太太因为即将要临盆了，所以呢，父亲就一言再言呢，就没有办法回来这样子。那这个。 真呢，他看到父亲的这个信呢，也没办法说什么嘛，因为毕竟爸爸在异乡呢，哈，已经另外组了一个家庭。那至少呢，爸爸每次寄信回来呢，都是会有给他安家费，所以他也没有多说什么。好，那只是呢，忽然有一次呢，爸爸的信呢，回来的不太一样。这次呢，信里面的内容呢，是要他立刻把家中的这个房产。 全部变卖，包括田产啊，全部都变卖。因为他说他那边的生意呢出了问题，他必须呢要立刻呢把这些钱呢拿去填补，所以一定要他立刻把这办哈，立刻把这个钱呢交给这个转给他信的这个人。那他女儿听了呢，心里想：如果父亲这么讲，我也只能照办啊。 所以当时的状况呢，他也只能就是，在一个市场上没有办法给很好的一个价格的时候呢，把所有的房产跟田产用很不好的价格给贱卖掉了。毕竟大家都觉得你一定是有什么急事嘛，所以就用很不好的价格买了。那当然呢，在那个时候呢，他身上呢就。 剩下当时父亲给他的一点点的安家费，那他只能寄宿在这个那个旅馆。可是你住在这边也不是一个长久之计。后来买下他房产的其实是那个青楼的这个老板娘，那这个老板娘就不太安好心，她就跟他说：“这样好了，反正你家也是我买的嘛，那你就继续住那边吧。”可是呢？ 我有个条件，你就来帮我打杂，哦，那帮我就是端端茶水给里面的的小姐啊，啊，帮我扫扫扫扫地呀，好，然后我们这边有一些书书信往来啊，他们要写给家人的，你就帮忙写嘛，反正你试字啊什么，反正他就是用这样的一些话说服了这个生，那女生想说，既然。 不是要让我卖身，那我就同意了。当然呢，你也知道，在那个地方待久了，你要自保，其实并不是一件非常容易的事情。最后呢，他只能选择用卖艺不卖身的方式呢，在那个地方生存下去。而且你在那个地方待久了之后，人家也会认定你不再是大小姐的身份，人家也会认为你是轻柔的人。 那在这样的一个命运的一个捉弄之下呢，他的一个人生其实就整个就是变了一个调。后来他的父亲呢，好几次呢写了信给他，都不见他回信，他父亲就很着急的回来，搭了船回来找他女儿，才发现原来他女儿已经是落到了青楼里面。 他这时候就觉得非常的难过，然后就一直苦苦哀求，想要见他女儿一面。可是他女儿呢，打死都不愿意见他父亲，因为他觉得他实在没有这个颜面见他父亲。另一方面，他很气他的父亲当时弃他于不顾，而且他跟他父亲说：“我们就此就断了这个父女关系吧，因为。” 就算你现在帮我赎了身，我也觉得我没有这个颜面当你的女儿了。那父亲也没有办法说服他这个脾气很倔强的女儿。最后呢，他就是只好又搭了船，又回到他后来的这个新的家庭。那后来隔了半年之后呢，出现了一个恩客，那他非常出手很大方的，就帮这个。 生而且他并没有要求任何的回报。那这段过程呢？前后大概从父亲出去经商，一直到这个女主被赎身，大概经历了大概七八年的一个光阴吧。那么我们回过头到这一世，我便问这个女生：“我说。” 听完这个画面，我们来对应这一世的这个状况。以目前的这个状况来看的话，你们目前的交往历程大概多久？他说我们现在大概经历了年打，大概五年多了。他大概照顾我五年多了。我说如果他已经照顾你五年多的话，那你们这段关系顶多再撑个两年是？这几？ 那到那个时候，你大概就可以很轻易的可以放下这段关系，这段关系也会很顺理成章的画下句点。所以你只要把这个一切交给时间就可以，就不用去想说你会没有办法放下。那就只怕你到时候呃没有办法接受新的恋情，要放宽心，让自己准备好去接受新的恋情就，那还蛮。 疑惑，觉得说有可能吗？我说你只要相信就可以。那后来其实呢，事情也像老师讲的，她的新的对象确实出现了，也就是她后来的现在的现在的老公。而她老公现在的老公跟她在因果关系，其实就是她在过去式帮他赎身的那一位恩客。 那我们从这些对应的因果关系来看，其实是蛮奇妙的，因为他的父亲其实就是在这一世包养他的这一个情人，那他们呢都彼此，不论是女方或者是男方，都是一样的，都是带着一个信念来，都是这个誓言，什么样的誓言？ 可能有亏欠，或者是觉得我对你有所亏欠，我要还偿还。哦，都是有抱着这样的一个心理而来的。所以在这一世，你幕前的各位朋友们，你有没有对任何人感到有所亏欠，想要偿还呢？如果有的话，你可能会带着这样的一个潜在的因，到下一世哦。我是金玲老师。 我们下次再见了，拜拜。